bonsoir à tous les amis, c'est aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un jeu Sonic Adventure X aux démo Allez, Sonic Version démo, Sonic, euh, présente par Sega. Donc voilà, donc l'épisode 1. En plus, Actel, c'est le niveau 2 de Sonic. Avec Sonic. Ah, dans ce, dans ce jeu, dans ce jeu normalement, il y a... Ah. Euh, normalement, dans ce jeu... Come on, sir. shortcut fly. Try and find it. Come on, You should be able to find a shortcut if you fly. sur Y pour sauter. Hein. Oh oh Alors quoi. J'essaie de trouver des passages. Vous avez vu, c'est bien mauvais. Ah. Ouais, c'est dommage. On a un seul niveau par personnage. Du coup, la démo a que 6 niveaux. J'ai dit que six niveaux. Non, en vrai, c'est sympa. c'est déjà bien. Mmh. Mmh. Mmh. Okay, let's go. Okay, I love you. Knockers! good ground. Try digging for them. Southport. the ground. Try digging for them. et mis en dernier, après on arrête là. Si j'ai le temps. Si j'ai le temps, j'ai dit. Ou je sais pas, je pense pas. On verra. Enfin, le jeu Sonic, même si c'est une démo. Ah, je suis Après, les deux déjà, c'est pas tout intéressant. Parce que j'ai pas envie de les faire, c'est pour ça. Euh, ouais, mais, mais, It'll be over if that robot catches you. You must get away from it no matter what. Вот ты газы тут. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous et likez la vidéo si ça vous a plu. à bientôt tout le monde. Ciao